Okay. Good evening mga paps. Ito. Ito ang black cylinder block ng HD3. Cylinder block ng HD3. Ayan o. Oh. Nakita nyo mga tropa. Ayan, cylinder block ng HD3. Ito naman ang piston. Piston at mga ano to mga paps, mga luma ng piston ng hd 3 Type piston ng Brutus mga tropa. Ang una nyong gagawin, ito na mga paps. Ito na mga paps para ang unang gagawin para lumakas ang inyong HD3 ay anong gagawin? magpa kayo. magpa kayo ng piston ng Brutus na kalimitan na tawag nila ay 0.50 0.50 or 58 58.5 58.5 yung uh, ah, secondary bore secondary bore ng Brutus okay paparebore nyo rito sa ito sa stock block ng HD3 ngayon para hindi masayang standard ninyo yung standard ninyo na block kung makakakita kayo ng last reborn na sa stock stock size ng Black Knight Steel Reef eh yun na mas magandang gamitin kasi tapos na ang kasaysayan noon di ba kaya hanggat maaari yung luma ng black ang gamitin nyo para at least uh, hindi masayang yung sa standard niyo hindi masayang okay Tandaan nyo, ulitin ko. Iparerebor nyo ito ng 0.50 ng Brutus. 58.5. Okay? Tandaan nyo yan mga tropa. Pero bago nyo iparebor, ito. Nakita nyo ito? Bago nyo iparebor mga paps, mga kaibigan, bago nyo iparebor, ha, tandaan nyo ito Okay? Bago nyo iparibor, itong side na ito, alin ba rito? Check natin yung arrow. Narito yan eh. Ayan, okay. Ito. Itong side na ito ng ito yan. Ito yung side dito sa port sa port mga tropa. Tingnan niyo ito, itong cylinder ano. Yan. Ito ang uh, port. Ito yung Ito yung port Ito yung port Bosport. port ito yung uh, transfer port, transfer port at ito yung exhaust port. Exhaust port yan. Yan, yan port. Ngayon, dito sa side ng piston, sa side ng piston sa boost port, ikakat nyo ang piston to ng 13 mm. Ay, wala po. Wala po. Ito, ikakat nyo ito ng 13 mm. Okay? Bago nyo iparibor, tandaan nyo, bago nyo iparibor mga paps, mga nagsasaliksik para lumakas ang inyong SD3. Ito, bago nyo iparibor, ang anong gagawin mga paps? Anong gagawin? Ikakat nyo ito ng 13mm. Halimbawa, ito yung 13mm. Halimbawa, ha, hanapin nyo sa ano, sukat. Ikakat nyo ito. Okay? Halimbawa, ito yung 13mm. Yan. Ito. Okay? Ito. Ito. Pwede nyo itong putulin dito. Putol yan, putol. Or, may isa pa, pwede nyo itong putulin ng sagat Or, ipapantay mo lang doon sa busport. Dito, maghuhukay ka lang dito. Maghuhukay ka lang dito, yan. Ito, ito. Ayan, nakikita pa sa ano. Dito. Ipapantay mo lang doon sa busport. Dito sir, oh. ito mga zero. Oh. ito. Asesya na kayo, ah. ito. Pwede mo itong ikat, 13 mm, pababa, pababa, okay? O kaya, ah. ayaw ito ikat lahat, dito. Itatapat mo yung huhukay mo, tatabasin mo sa boost port, okay? Equal to boost port side, okay? Yan. Ah, basta malalaman nyo mga paps kung bakit ko ipinatatabas ito. Okay? Kinakailangan tabas yan. Kasi yung ginawa kong ganito na HT3, ito ay tabas ito lahat dito. Tabas. Tabas ito lahat. Pero kung kayo nag-aalala or may doubt kayo, dito, pwede nyo ritong tabasin hanggang dito. Kasing sukat ng boost port. Pag ipinasok nyo ito doon sa bore. Yan, pag ipinasok nyo ito sa 4. Okay? O, tandaan nyo mga paps. First rule. Bago nyo ito iparibor, yung cylinder block na standard or last rebor man, itong piston ng Brutus na 0.50. Ha? 0.50. Tatabasin nyo rito. Tatabasin nyo. Ah, ito lang ano ko sa inyo mga paps. Huwag kayong gagamit. Huwag kayong gagamit ng pang RXT 135. Huwag. Kasi ang RXT 135, yung pinakang putos na rito sa intake side, sa intake port side. Di ba malaki? Nakaganon. Tapos nakaganon. Yan. Huwag nyong gagamitin yon. Huwag nyong gagamitin yon mga paps. Ang gagamitin nyo, pisto ng Brutus, 0.50 and then tatabasin nyo ito bago iparibor tatabasin muna ito bago nyo dalhin sa sa mga reboring shop ipapantay mo lang doon sa busport ito zero oh. ito mga zero oh. ito nasesya na kaya ah. ito pwede mo itong ikat 13 mm pababa pababa okay o kaya ayaw ito ikat lahat dito Itatapat mo yung huhukahin mo, tatabasin mo sa boost port. Okay? Equal to boost port side. Okay? Laki, nakaganon. Tapos nakaganon. Yan. Huwag niyong gagamitin yon. Huwag niyong gagamitin yon mga paps. Ang gagamitin nyo, piston ng Brutus, 0.50, and then tatabasin nyo ito. Bago iparibor, Tatabasin muna ito bago nyo dalhin sa sa mga reboring shop. Okay? O, tandaan nyo yan mga tropa. Ha? Yan ang unang step kung paano lalakas. Kung paano lalakas ang inyong HD3. May kasunod pa itong video natin mga tropa. May kasunod pa ito. Uh, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe at ah, comment kayo. Kung may problema, comment lang kayo dyan. Okay lang, tatanggapin natin yan kahit anong comment niyo sa akin. At uh, masasabi ko ay di thank you sa inyong panonood. Uh, thank you po sa inyong uh, pagsubaybay. Abangan nyo, abangan nyo. May kasunod pa tayong gagawin dito. O dagdag na natin, ha? Idagdag na natin. Sige, bigyan ko kayo ng karagdagan karagdagan okay ito nakikita nyo to itong part na ito ito okay nakikita nyo yan tinatabas siya ng bahagya tatabasin mo yan yan yan tatabasin mo yan yan tabas ito to tabas yan tabas okay ha okay tandaan nyo tapos ito, ito, itong side ng piston, pag makakakita kayo ng mga kanto, ito, nakita ito, kanto yan, no? Oh. Yan, kanto yan. Yan, ano yan, nililiha ko yan, tinatabas yan. Dapat mag-oval shape yan, mga tropa, para hindi magasgas, para hindi magasgas yung mong block. Okay? Tapos yan. Champering ang tawag dyan, sinachamper. Yan, tat tatabasin yan. No? Oh. Pabawasan mo yan, tatanggalin mo yung mga kanto. Konti-konti lang naman. konti kunti lang, tabas yan. Yan. No? Oh. Tapos ito, ito, itong side na ito, lilihahin mo yan. At, ah, tatanggalin mo yung kantuhan, tatanggalin mo, liha. Tatanggalin ng kantuhan. Saka ito, tatanggal ng kantuhan. Okay? Okay, tanggal ng kantuhan. Okay? Tapos, susunod natin video dyan mga paps. Ito. Ang sikreto, narito pa rin ang isang lakas. Pero, ang masasabi ko sa inyo, hanggat hindi nyo susundin, hanggat hindi nyo susundin yung uh, lahat, kumbaga sa pagkakatimpla, sa timplada, pag sinunod nyo yung payo ko, ma-achieve nyo yung lakas yung lakas nalalagpas kayo sa Raider 150. Okay? Tandaan nyo yan. Combination to lahat. Marami pa ako idadagdag. Ito yung unang hakbang ha. This is the first step. The first step ha. Tandaan nyo. Okay. That's the first step. Tapos tuturo ko rin sa inyo yung tamang porting. Yung tamang yung tamang port ng exosport tamang port port height yung port width yung uh, yung lapad at saka yung haba sa lapad at saka yung taas port height ng exhaust port transfer port and then yung boost port may sukat yan mga tropa bibigyan ko kayo ng uh, saktong sukat base sa ginawa ko okay base sa ginawa ko kasi ito, itong HT3, tandaan nyo ito mga tropa. Sabi ko sa sarili ko, ah, hindi naman ako nakakagawa dati nito. Okay? Ito ay natuklasan ko sa pagkakamali. Okay? Sa pagkakamali, sa pagkakamali, huwag kayong matakot magkamali mga paps. Doon sa mga tuner, tunist, huwag kayong matatakot magkamali. Kasi doon yung ma doon yung mapapatunayan sa pagkakamali mo pala. Sa pagkakamali mo, doon lalakas. Doon lalakas ang motor mo. Okay? At tandaan nyo yan mga tropa. Yan ang unang first rule, ha? Okay, hindi na natin ulitin. Opo, uh, salamat po. At uh, shout out po kay shout out po kay ano, kay Boss Luis. Kay Boss Luis, uh, yan yung pinsan kong Pogi. Mekaniko yan. At kay sa mga boss ko sa Cubao, sa mga boss ko sa Cubao, kay Boss Rainier, uh, Boss Rainier, uh, happy birthday. Happy birthday po, Boss Rainier. At salamat po sa bigay mong uh, phone. Uh, thank you po. At kay Boss Director Editor, uh, congrats. Kay Boss Director Editor, congrats. Congrats po at sa aking masusugid na mga big time sponsor si Boss Jim at si Boss Friends. Yan po sa Cubao. Opo, at thank you po at salamat. Salamat po sa inyong panunood. Thank you po mga boss.